ベトナムの伝統文化をお伝えしたいと思っていますそれでは羽生の皆さんよろしくお願いします皆さんこんにちはベトナムから参りました羽生です皆様はベトナムの水上人形劇にいたことがあるでしょうか 穏やかな音楽に合わせ演者は垂れ幕の後ろ腰の辺りまで水を使った状態で長い棒と糸で人形を動かしているのです今年度よさこいを通じて表現し演者の心を音楽そして振り付けで皆様にお伝えいたします春よ2019年水魂どうぞお楽しみによろしくお願いいたします này bà con ơi Chúng tôi ra đây có phải xưng